E aí galera, beleza? Daryl aqui, e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a como quebrar estátua de pedra no Elden Ring e pegar o item que tem dentro. Seguinte, é bem mais simples do que vocês pensam. Eu até deixei uma mensagem aqui que diz o seguinte, gigante adiante, é então pense cuidadosamente, com o gesto apontando para lá. É, e o que isso significa? Aqui pra frente, no do Tempestvel, né, na direção que eu tô indo, tem um gigante, e esse gigante que vai possibilitar quebrar essa estátua. Uh, se você nunca reparou, criaturas gigantes no geral, né, elas podem quebrar estruturas do mapa enquanto andam ou batem em alguma coisa, né? É, e é justamente essa, entre aspas, técnica que vai ser usada para quebrar essa estátua, né? Então, né, já chamei ele aqui, agora é só vocês levarem ele até a estátua e fazer ele passar em cima dela, né? E pronto, quebrou. Tá aí o item, né? Eu sei, é um pouco decepcionante, né? Pra um item que tá muito bem <laughs> escondido, né? Mas de qualquer forma vai te servir aí pra te reforçar tuas armas. É isso galera, espero ter ajudado aí a, a galerinha que tava se coçando de curiosidade, né? Pra saber como pegar esse item. Porque até onde eu procurei não tinha um vídeo disso no Brasil. E é isso, tamo junto até a próxima.